ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ან თავად შექმნათ ორგანიზაცია და ასე შემდეგ. ამიტომ პირველ რიგში რაც მინდა გითხრათ, რომ ის რომ ვერ ყოველდეთ კარგად ორგანიზაციის მართვის თავისებურებებში, ეს არ სჭირდება მხოლოდ იმ ადამიანს, ვინც მართავს ორგანიზაციას. ეს სჭირდება იმ ადამიანებსაც, ვინც მუშაობს ორგანიზაციაში, იმიტომ რომ თამაშის წესებს ორგანიზაციასა და ჩვენ შორის, სადაც ჩვენ მუშაობთ, აწესებთ ერთობლივად ორგანიზაცია თავისი მოთხოვნებით და მართვის კულტურით და წესებით და ჩვენს. თავად დღემდე ლექცია მინდა რომ ასე გავაკეთოთ, მე რაღაცა გარკვეულ მიმოხილვას გავაკეთებ ჯერ პირველ რიგში და მე ალბათ ჯობია რომ კითხვა-პასუხის რეჟიმში გადავიდეთ, იმიტომ რომ თავად სფერო არის საკმაოდ ფართო, რა თქმა უნდა, ერთ შეხვედრაში შეუძლებელია ამ ყველაფერზე საუბარი. ამიტომ ალბათ თითოეულ თქვენას აქვს რაღაცა კონკრეტული ინტერესები და თავის საინტერესო საკითხები და შესაბამისად ვეცდები ჩემი ცოდნის და გამოცდილების ფარგლებში ამას უპასხო. ჩვენ ვიცით რომ ორგანიზაცია ეს არის ადამიანების ერთობლიობა, რომელიც რაღაც გარკვეული ერთი მიზნის გარშემო ატრიალებენ და ამას ჩვენ ვეძახთ ხოლმე ორგანიზაციულ მიზანს, ანუ რაღაცისთვის მუშაობთ, მაგალითად სიტყვაზე ადვოკატურა პირობითად, რადგან აქ სამართლის სტუდენტები ძალიან არის იმისთვის, რომ საადვოკატო საქმიანობა აწარმოონ და მათ შორის თანამედროვე გარემოში ეს არის თა კონკურირებად გარემოში სამუხმარებლო ინტერესები არის საკმნიშნელოვანი აქ არის მნიშვნელოვანი ის თქვა ერთი ადვოკატი საადვოკატო ფირმა სიტყვაზე როგორ კონკურირებს მეორესთან როგორ უნდა დავაინტერესოთ ადამიანები რომ ჩვენ მოგმართონ ეს მომხმარებლის კუთხით და არა მხოლოდ მომხმარებლის კუთხით თანამშრომლების კუთხით რომ საინტერესო თანამშრომლები ყავდნენ რომლებიც შეძლებენ ჩვენთან ერთად კარგი კვალიფიციური ეფექტური ორგანიზაციის შექმნას. ჩვენი ქართული ორგანიზაციული გარემო, ასე დავთქვა ჩვენ ანუ საქართველოს ორგანიზაციული გარემო. რა თქმა უნდა, არის აღმოცენებული პოსტსაბჭოურ სივრცეზე და სამწუხაროდ ჩვენი საბჭოეთობა საკმაოდ გადაგვიცდა დროით. ბევრად დიდი ხანია ჩვენ ჯერ კიდევ საბჭოთა მენტალობით მუშაობთ თანამედროვე ორგანიზაციებში, ვიდრე ეს არის საჭირო. რა იგულისხმება ამაში? იგულისხმება ის, რომ თავის დროზე ორგანიზაციები არ არსებობდა კერძო, ეს იყო ყველა სახელმწიფო ორგანიზაციები, რადგან საბჭოთა კავშირის დროს არ არსებობდა კერძო საკუთრება და შესაბამისადი კონკურენციის სივრცეც არ იყო სახელმწიფო ორგანიზაციებში მუშაობდნენ, რომლებიც თავისთავად იღებდნენ დავალებებს თავისი მდგომებიდან, ანუ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, აი თქვენ ალბათ ვისაც გისწავლიათ მენეჯმენტის შესავალი მაინც აიქ წაიკითხავდით კიდეც რომ მენეჯერი და მოხელე იმით განსხვავდება ერთმანეთსაგან რომ მენეჯერი მართვის პროცესში თანამონაწილეობს ხოლო ა ძველი საბჭოური მიდგომა გულისხმობდა იმას რომ ორგანიზაციის დირექტორი მოხელე ასე ვთქვათ ამ მართვაში კი არ თანამონაწილეობდა ერთგვარ რად იყო ადმინისტრატორი რომელსაც ავალებდა იმას ავალებდა სახელმწიფო სახელმწიფოს თავის ხრი მე იქ რაღაცა პოლიტიკური ბიურო რომელიც მართავდა თავის დროზე საბჭოთა კავშირს და აი ეს ზედმეტ ცენტრალიზებული გარემო ქმნიდა იმ პირობებს რომელიც მე ჩვენთვის თანამედროვე ეპოქაში სრულიად მიუღებელია თუმცა ეს თანამედროვე ორგანიზაციებს მაინც გადმოყვათ. აი მე ვახსენე ტერმინი ცენტრალიზება და ვთქვათ გავშალოთ იგივე რას ნიშნავს ცენტრალიზება. ცენტრალიზება ეს არის გადაწყვეტილებების უფლებამოსილება. ანუ ვინ იღებს გადაწყვეტილებას ორგანიზაციაში? მაგალითად თანამედროვე ორგანიზაცია იმით არის საინტერესოც და უფრო რთულიც რომ ის ბევრად უფრო რაღაცაა მოწყვლადია თანამედროვე გარემოში. მაგალითად შეიძლება წლების განმავლობაში ქმნიდე ორგანიზაციას და მე რაღაცა წრილმანმა ფაქტორმა, გარე ფაქტორებმა, პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სხვა ტიპის შიდა ფაქტორებმა, მაგალითად თანამშრომლების გადინება და ასე შემდეგ, ან ზედმეტი ზედმეტი დოზით სტატიკურობა, ან პირიქით ზედმეტი დოზით ცვლილებები ამან აიძულოს ორგანიზაცია რომ არასწორი გზით წავიდეს და მიიღებს გადაწყვეტილებას ცენტრალიზებულ ორგანიზაციაში ერთი კონკრეტული ასე ვთქვათ ბოსი იღებს გადაწყვეტილებას. აი თანამედროვე ორგანიზაციულ გარემოში ვამბობთ ხოლმე, რომ ეს არის არა ბოსების ეპოქა, ასე დავარქვა ჩვენ, არამედ ეს არის იმ თანამშრომლების ეპოქა, რომლებიც თანაბრად ქმნიან თავისი კომპეტენციის და უფლებამოსილების ფარგლებში ორგანიზაციას. ანუ აქ ლიდერი იდეაში გულისხმობენ რომ ლიდერი არის ყველა. აი ეს არის საკვანძო განსხვავება ძველი ტიპის ორგანიზაციასა და თანამედროვე ტიპის ორგანიზაციას შორის. როგორ ვუყურებ მე ჩემს თანამშრომელს? აი იგივე მე ხშირად, როდესაც გარკვეული ან საკონსულტაციო საქმიანობა ჩამიტარებდია ან ტრენინგი ორგანიზაციის მართველებისთვის, როდესაც მითქვამს, რომ თქვენი ხომ უფრთხილდებით მომხმარებელს, რომლებსაც თქვენთვის ფული მოაქვთ ორგანიზაციაში თქვა, ყიდით ხომ ყველა რაღაცას ყიდის. აი განათლების სფეროა, ისინი ყიდიან იმ წოდნას, უნარჩვევებს, ინფორმაციას და ასე შემდეგ. აა ვთქვათ, სამშენებლო კომპანია ყიდის იმ პროდუქტს, რომელიც სადაც ქმნის ა адвокатура ყიდის საადვოკატო საქმესთან მომსახურების სფეროს და ასე შემდეგ, ხომ? აა ჩვენ ხო ვუფრთხილდებით მაქსიმალურად აა მომხმარებლებს, რომ არც ერთი მომხმარებელი, როგორც კლიენტი, ასე ვთქვათ, არ გაგვექცეს ხელიდან და ყველას მაქსიმალურად აა აა მივაღებინოთ მონაწილეობა ჩვენ შემოსავლებში მათ შორის ან ჩვენი ორგანიზაციის განვითარებაში. სწორედ ასე უნდა ვუყურებდეთ თანამედროვე თანამშრომელს. აი ეს ერთ-ერთი საკვანძო ნაწილია, რომელიც განსხვავდება, იმიტომ რომ ჩვენთან ხშირად გონიათ რომ э, რაღაცა თქვა ალბათ გაგიგიათ მეგობრებისგან, მშობლებისგან, ახლობლებისგან რომ ო არ გინდა და წადი თავისუფალი ხარ სხვა იმუშავებს შენს ნაცვლად. აი ეს ერთგვარი გულგრილობა ხშირად დაქირავებულის მიმართ საკმაოდ ხშირად აფუჭებს საქმეს და თქვენ წარმოიდგინეთ ეს აფუჭებს საქმეს არა უშუალო დაქირავებულისათვის არამედ თავად ორგანიზაციისათვის აბა წარმოიდგინეთ თქვენ რომ კარგი თანამშრომელი გაიქცეს ასე ვთქვათ წავიდეს ორგანიზაციიდან რას ნიშნავს ეს ორგანიზაციისთვის ორგანიზაციაში ეს ადამიანი ვთქვათ მუშაობდა კონდა რაღაცა განსაზღვრული საშუალო თუნდაც წარმატება ან მაქსიმალური წარმატება ის თანამშრომლებთან იყო უკვე ადაპტირებული, ალგო ქონდა აღებული იმ საქმისათვის, რომელსაც ის ქმნიდა და ის რომ მიდის, თქვენ უნდა გამოაცხადოთ კონკურსი, ჩაატაროს შესარჩევი ეტაპი, მოიყვანოთ სხვა იმ ხრებსიც როგორი ტიპი გინდათ, რა პრინციპით უნდა არჩიოთ, რამდენად მორგებადია თქვენი ორგანიზაციული მიზნებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, ვინც იქ დახვდებიან, ვისთან ერთადაც უნდა ემუშაონ. ძალიან ბევრი ბარიერი არსებობს, რომლის ფარგლებში საკმაოდ გაუჭirdებათ ასეთ ადამიანების მოძებნა, ის ის რგოლი იპოვო, რომელიც შენს ჯაჭვს ჭirdება, ასე ვთქვათ, არა? ამიტომაც აი ეს ედგვარი გულგრილობა, რაც ჩვენს გარემოში საქართველოსი ორგანიზაციების ფლობელებს ხშირად აღმასრულებლებს ახასიათებთ, რომ ასე თანამშრომელი მათთვის თვითონ სულ ერთი არის ხოლმე და რასაც უჩივია ჩვენი დაქირავებულების ძალიან დიდი ნაწილი თუ თითქმის სრული უმრავლესობა არა. პირველ რიგში არის პრობლემა ორგანიზაციისათვის და მაგალითად ცუცდილობ ხოლმე რომ ამის გამო გავაგებინო ორგანიზაციის მართლებს რომ ეს პრობლემა იმათი კი არა ვისაც შენ სამსახურიდან უშვებ ან მიზანმიმართულად ან გაუფრთხილებლობით რა არის გაუფრთხილებლობით გაშვება გაუფრთხილებლობით გაშვება ნიშნავს იმას რომ ისინი არაკვირდებიან აი თანამედროვე მიდგომა როგორი არის აი სტუდენტს სიტყვაზე 40 წლის ადამიანს სამი შვილის დედას პირობითად ვიღაცა სხვადასხვანაირ მიდგომა შეიძლება ერთსა და იმავე საქმეშიც კი რომ თანამშრომელი ეს არ არის საშტატო ერთეული რომ ეს არის თანამშრომელი სოციალი რგოლი რომელიც ზიდავს თავის წილს თავის ხრებზე ორგანიზაციას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია რომელიც განასხვავებს მიდგომას როგორი უნდა იყოს თანამედროვე ორგანიზაციული გარემო აქ ძალიან ბევრი კომპონენტი იყრის თავს. დავიწყოთ იქიდან რომ ორგანიზაცია როგორი შინაარსისაა, როგორი სტრუქტურისაა. ჩვენთან მაგალითად აი სტრუქტურა რო სტრუქტურა ამას დიდ ყურადღებას არ აქცევენ ხოლმე და რაღაცნაირად ისე ფორმალურად არსებობს და ან ისე როგორც წაგანგითხარით სააბჭოური მოდელები გამოდის ეგრეთ წოდებული სამ იერარქიანი რთული ბიუროკრატიული ორგანიზაციის ანუ რაღაცა თანამშრომელი არამართლობითი სივრცის ვთქვი თანამშრომელი, მე რე თვითონ თანამშრომელი, შემდგომ განყოფილების შუალედური მენეჯერები და უმაღლესი მენეჯმენტი. და კი ქვია მენეჯმენტი, მაგრამ მენეჯერი არიღებს გადაწყვეტილებებს თანამშრომლის მიღებაზე, არიღებს გადაწყვეტილებებს და არ თანამონაწილეობს იმ განყოფილების სტრატეგიის შექმნაში, არ აქვს თავისუფალი საერთო ჯამში მენეჯერი კი ქვია, რაც მართლს ნიშნავს, მაგრამ არის ხოლმე ძირითადად უფრო ადმინისტრატორის ფუნქციით დაკავებული, რაც თავისთავად არის ძალიან ცუდი ორგანიზაციისათვის. ამას გარდა როგორ პირობებს ქნით ორგანიზაციისათვის და ამიტომაც მიდგომა თანამედროვე ორგანიზაციაში არის ასეთი, რომ როგორ შენ შენი მომხმარებელი გაღელვებს, რომ არ დაკარგო, აი ესე უნდა გაღელვებდეს შენი თანამშრომელი. როგორ შენ შენი მომხმარებლისთვის ვთილობ, რომ ყველა პირობა შეუქმნა, რომ მან შენგან შეიძინოს ეს პროდუქტი და არა შენი კონკურენტისაგან. ისე შენ უნდა ცდილობდე შენს თანამშრომელთან მაქსიმალურად მიაქციო მიაქციო მის კმაყოფილებას რომ ისიც როგორც მომხმარებელი სხვა განარწევდეს ანუ სხვასთან არის თანამშრომლოს თუ შენ შენი თანამშრომელი ისეთი ყავს ვისაც მარტივად დაემშვიდობები ანუ მისი ფუნქცია და მისი ეფექტი დაბალია და ეფექტიანობა ესე იგი შენ ვერ იყო ჩაღი იმიტომ რომ შენ ვერ შეარჩიე შენი თანამშრომელი სწორად და ამიტომაც 21-ე საუკუნეში გაჩნდა ასეთი ტერმინიც კი თანამშრომლის კმაყოფილება. ანუ პრინციპი რომ თანამშრომელი უნდა იყოს კმაყოფილი, ის არა უბრალოდ უნდა მუშაობდეს, მიყვებოდეს წესებს, სტანდარტებს. ანუ ჩვენ ხშირად შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ არის თქვა უფრო წარმატებული ორგანიზაციები, სადაც დღევანდელ პირობებთან შედარებით არის გარკვეული სივრცე წინსვლისთვის გამოცდილების მისაღებად ან ნორმალური პირობები ანაზღაურების არა, და აი ეს თითქოს საკმარისია საიმისოდ რომ ჩვენ ჩვენი თავი მონებად ვაქციოთ. პირადად მე მაგალითად ჩემი გამოცდილებით შემიძლია გითხრათ რომ მე ყოველთვის ვთქვი რომ ედგარი კონსულები შევქნა, ანუ იქ სადაც მე მუშაობ, ის იყოს კონსული ორგანიზაციაში, მე თუ არ შემიძლია ფლიანი ორგანიზაციის ა სტილი შევცვალო, აი მე მივიღო ის თავისუფლების კონსული, სადაც მუშაობ და თქვა თამაში მეხმარება გარკვეულწილად გამოცდილება, რაღაც გარკვეული ეფექტი, რომელსაც მეკვმით ჩემს საქმეში, ანუ კვალიფიციურობა, ну, ჩვენ თანამედროვე გარემოში ცოტა სნობური მიდგომა არის, მაგრამ სნობადობაც, იმიტომ რომ თქვა ვიღაცისთვის თქვენი თანამშრომლობა უნდა იყოს ერთგვარი პრესტიჟი, რომ ის მუშაობს თქვენთან და არა სხვაგან, ასე ვთქვა. და სინამდვილეში აი როგორც აი ვოისის კონკურსი ხო გინახავთ, რომ ორი პრინციპით აგებული ჯერ ოღონდ ვიღაც ერთი მოტრიალდეს, ანუ ჯერ კონკურსანტი ცდილობს რომ იიპყროს ყურადღება ვიღაცა ერთი მსურველი მაინც ყავს მაგრამ 4 და 3 და 2 მსურველი შემთხვევაში ყო კონკურსანტისთვის ცდილობენ თავის მოწონებას ჟიურის წევრები არა აი ეს პრინციპია რომ მე მომეწონოს ორგანიზაცია მე რომ მასთან ვითანამშრომლო უნდა მიხვდნენ მე რა მჭირდება იმიტომ რომ ადამიანებს სხვადასხვა საჭიროებები აქვს უბრალოდ სამსახურში იმუშაო ეს პრინციპი არასწორია აი თქვენ შეიძლება რაღაც საწყის ეტაპზე ოღონდ ორგანიზაციაში მოხდეთ, ოღონდ მუშაობა დაიწყოთ, ოღონდ სტატი კონდეთ, ხელფასი კონდეთ, პირველ ეტაპზე კმაყოფილება ამან შექმნას, მაგრამ გავა არც ისე დიდი დრო და თქვენ ნახავთ, რომ თქვენი სურვილები იცვლება ამ ორგანიზაციაში. თუ ახლა ჩვენს აუდიტორიაში აქ არიან ადამიანები, რომლებიც თქვა 1 წელი ან 2 წელია მუშაობენ სადმე ან შეიძლება უფრო მეტიც ადვილად აღმოაჩენდით თქვენ თავში იმას, რომ რაც დრო გადის, თქვენი დამოკიდებულებაც ორგანიზაციის მიმართ, მოთხოვნებიც ორგანიზაციის მიმართ იცვლება და შესაბამისად თქვენ გჭირდებათ, რომ თქვენს აგიღონ ალღო, თქვენს საჭიროებებს მოერგონ, იმიტომ რომ სადღაც რაღაც მომენტში ადამიანს მაგალითად ურჩევნია თანამშრომელს მეტი თავისუფალი დრო მიიღოს, სადღაცა თანამშრომლის კმაყოფილება მოდის იმაზე, რომ აა ვთქვათ, მორგებული time management-ი კონდეს ანუ ორგანიზაციაში და ორგანიზაცია კი არა იძულებდეს რაღაცა დროის განკარგვას არამედ თანამშრომელი თვითონ თანხდებოდეს ორგანიზაციასთან როგორი წილი დაუთმოს თავისი დროისა და ენერგიისა ამა თუ იმ ორგანიზაციას მithumetes რომ დღეს ადამიანები ბევრ განმუშავებენ ეს იშვიათი ფუფუნება რაღაცა ერთ ორგანიზაციაში იმუშაო და იმაზე იყო მთლიანად ჩამოკიდებული იმიტომ რომ ესეც არასტაბილურ გარემოს ხშირად ჩვენ ვიცით როგორ ქვეყანაში ცხოვრობთ, როგორ სვლადი არის აქ ეკონომიკური გარემო, პოლიტიკური გარემო, ამას ჩვენ ვეძახთ ხოლმე სპეციალისტები გარე გარემოს ზემოქმედების ფაქტორებს, ანუ ის რა ჩვენგან დამოუკიდებლად ხდება. შეიძლება თქვენი კომპანიის ხელმძღვანელი მფლობელი რაღაცა ამ რომელიღაცა ხელისუფლებასთან კარგად თანამშრომლობდეს და შემდგომ როგორც კი ის თქვა პოლიტიკური გარემო შეიცვლება, შეიძლება მისი პრობლემებიც აი ამ ცვლილების მიხედვით შეიქმნას, ან პირიქი წარმატების გზა. ანუ ჩვენგან დამოუკიდებლად შეიძლება ის სამსახური დაკარგოთ, ან სამსახური წარმატებელი გახდეს და ასე შემდეგ და ჩვენ რაღაცა ვიზულებულები ვართ ხოლმე, რომ რამდენიმე ადგილას კონდეს აქტივობა, სამისთვის რომ ერთგვარი რეზერვები შევქმნათ, რომ ჩვენ უმუშევრები არ დავჭერთ და რაღაც შემოსავლის გარეშე და საქმიანობის გარეშე არ დავრჩეთ. აი ახლა თუნდაც პანდემიის პერიოდი, როდესაც ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს, ხედავთ, რომ შეუსრულიათ ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ორგანიზაციების ძალიან დიდი ნაწილი პრაქტიკულად განადგურების პირას მევიდა, იმიტომ რომ ჩაიკეტა პროცესი და არც არაფერს რაში არ იყო პოლიტიკური ამ კუთხით გარემო არ ჩვენი ორგანიზაციის ეფექტური მუშაობის საიდუმლოა თქვა, იქნება რაღაცაში ჩვენ ვერ გავაკეთეთ რაღაც, მაგრამ ამაზეც არ იყო და ბევრი თქვა ტურიზმული კომპანიას, რესტორნო ან აი ამ ტიპის მომსახურების კომპანიები უბრალოდ დაიხურა აკრძალვების გამო და აი დავრჩი ძალიან ძიმ მდგომარეობაში, როგორც თავად კომპანიები, ისე იქ მომუშავე ადამიანები და დღესაც თქვენ როდესაც ადევნებთ ხოლმე, ჩვენ თაც ცდილობენ ესეთი დისკურსი მისცენ. რომ აი რესტორნის ბიზნესი, თქოს რესტორნის ბიზნესი არის რაღაცა მარტო მფლობელის ინტერესი ან ვიღაცის KP-ის ინტერესი პირობითად, მაგრამ იქ როდესაც ადამიანები მუშაობენ, ის ადამიანები არის მიბულები ოჯახებზე, ზოგიერთი ადამიანი 2-3 და 4 ოჯახსაც კინახავს ხოლმე, ხო, ჩვენს გარემოში. ამიტომ ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზებითაც შეიძლება ბევრი რამე ჩვენს გარშემო შეიცვალოს და აი ამ ძალიან სწრაფად ცვალებად გარემოში ჩვენც უნდა ვიყოთ მზად. აი რა არის საჭირო სტუდენტისგან, რომ თავისი თავის აა ზაობა უზრუნველყოს, აი ამ გარემოებისადმი, რამდენი რამე ჩამოთვალე ახლა ერთ წუთში ეკონომიკური ახლა უკვე სოციალური ჯანდაცვითი გარემო პირადი კომუნიკაციები მფლობელების მფლობელების პოზიციონირება ზოგადი გარემო რომელიც პარტნიორში შეიძლება ორგანიზაციებმა არ იმუშაონ ან გაკოტრების პირას მივიდნენ და ასე შემდეგ და კიდევ რამდენია თქვენ წარმოგიდგინეთ ჩამოსათვლელი და ამ პირობებში ჩვენ როდესაც გავართ ავართ ნიბმულები ერთსა და იმავე ორგანიზაციას რომ ვერაფერს ვაკეთებთ თუ ის ორგანიზაცია დაინგრება ჩვენს შეიძლება ამ ნანგრევებში ჩავყვეთ რა არის ჩვენგან მზაობა დღეს მაგალითად აა არის მიღებული ასეთი მიდგობა ინტეგრირებული კომპეტენციებისა და უნარჩვევების რესურსები ახლა აგიხსნით რა ეგულისხმება ამაში აი ხშირად ალბათ სტუდენტებს ლექტორებთანაც ან ერთმანეთთან საუბრის დროსაც გიკამათიათ რა უფრო მნიშვნელოვანია ცოდნა თუ გამოცდილება აი რამდენიმე თქვენგან შეუძლია მითხრას რა უფრო მნიშვნელოვანია ცოდნა თუ ანუ ცოდნარი რასაც იღებ თქვა სწავლის რეჟიმში ცოდნარი რამდენიმე ტიპის დასწავლადი ინფორმაცია გამოცდილებითი ინფორმაცია თუ თავარია სადღაც რაღაც დაიწყო და ადგილზე ისწავლი და ასე თქვა დაამღამე პროცესი აი რომელი უფრო მნიშვნელოვანია გამოცდილება თუ პრაქტიკული უნარჩვები თუ ცოდნა ну цодна პირველ რიგში და მეორე გამოცდილება შეიძლება გავალოთ. ჩვენი ქვეყანა არ არის ორიენტირებული იმაზე, რომ ახალმა თაობამ მიიღოს შესაბამისი წოდნა, იმიტომ რომ არ არის შესაბამისი ხელშეწყობა. თუ არ ყავს მატერიალურად ძლიერი ოჯახი, ვინც დოვლად, ასე ვთქვათ, გახარჯავს, გასწავლის, გაცმევს, გაჭმევს, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის ჭირდება რეალურად 4 წელს მანძილზე მინიმუმ. მაშინ დაკარგული ხარ ჩათვალე და იძულებული ხარ რომ შრომით ბაზარზე შეხვიდე აბსოლუტურად შიშველი გამოცდილების გარეშე, სოდის გარეშე, 300-400 ლარი ხელფასზე. ანუ ფაქტობრივად მონობისთვის არ განწერული. ეს დიანა საუბრობდა ხო როგორს მოხდები? არა, ეკატერინა. აა, ეკატერინა იყო. მე ეკატერინე, ეს თემა ცოტა რამდენიმე წუთით გადავდოთ მანამდე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა წამოწია. აა, მანამდე გეტყვით იმას, რომ აი ესეთი უნივერსალური გადაწყვეტა, რომ თითქოს რაღაცა ერთია საჭირო, ან ცოდნა, ან პრაქტიკა არ არსებობს დღეს და ამიტომ მე ჩემ სტუდენტებსაც ხშირად ვესაუბრები იმაზე, რომ ეს გამოსავალი, რა თქმა უნდა, გონიათ რომ გამოსავალია და დაადგებით და იტყვით, რომ აი, რა თქმა სწავლა წავალდა, მე თავარი მუშობა დავიწყო და მე იქ რაღაცებს ვიხვდები, არ არის. აი, როგორც ფულის ერთეულზე ვერ იტყვით, რომ პირობითად არიოლი უფრო მნიშვნელოვანია თუ რეშკა პირობითად, ხომ? იმიტომ რომ ორივე თანაბრად მნიშვნელოვანია. ზუსტად იგივე არის თქვენი valdebuleba. დღეს არ არის იმის ფუფუნება, რომ რაღაცა ერთი იყოს მნიშვნელოვანი. იმიტომ გითხარით, რომ ინტეგრირებული კომპეტენციები და უნარჩვევები თქო. რატომ? ესე იგი, დღეს არის ასეთი ტერმინი პროფესიულ საზოგადოებაში, თქვა რა, მოდური ტერმინი. აა კომპეტენტური პრაქტიკოსი. მაგრამ რას ნიშნავს ეს კომპეტენტური პრაქტიკოსი? პრაქტიკით შეიძლება გარკვეული სამუშაოები რაღაცა ეტაპამდე ისწავლო. აა მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ ეს არ არის საკმარისი საიმისო დრო თქვენ თქვენი თავი კონკურენტული და კონკურენტუნარიანი შექმნათ ამისათვის საჭიროა წოდნა კომპეტენტური პრაქტიკოსი ნიშნავს ადამიანს რომელმაც კეთებაც იცის და აქვს წოდნა კიდევ როგორ შეიძლება მისი უკეთესად გაკეთება როგორ გაკეთებულა რა მიდგომები არსებობს აქვს თეორიული ბაზისი რა არის თვითონ თეორია რასაც ჩვენ ხშირად აისწავლის დროს ცოტა კრიტიკულად უყურებთ ხოლმე ну ай адгина теориების ცოდნა მთავარი საქმე კეთება შეძლო თეორია თავისი ეს არის ა გარკვეული პრაქტიკული წარმატებული შედეგების კვლევით მიღებული ცოდნა ახლა კიდევ დავშლი ამ ინფორმაციას ეს რას ნიშნავს თუ კი მაგალითად ჩვენ ა რაღაცა შეპირობით არ არის სპორტში ვიღაცა გადახტა სიტყვაზე 12 მეტრზე პირობითად და როგორ სწავლობს ახლა სპორტში თეორია, ასე 12 მეტრზე ვიღაცა რომ გადახტა, როგორ მოახერხა ახამდე ხო თქვა ცხები ხტებოდნენ 7-ზე, 8 მეტრზე, არა? ამიტომ თეორეტიკოსები დადგებიან, სწავლობენ რამ გამოიწვია ეს წარმატებული შედეგი და არის თუ არა ადამიანის რესურსებში, რესურსებში ეს ის მაქსიმუმი, რის იმიღწევა შეიძლება, იქნებ 14-ია შესაძლებელი. პირობითად ამ ამერთეულებს რა თქმა უნდა. რამ გამოიწვია სწავლობენ აკვირდებიან ადამიანის ფიზიკურ მოცემულობას, სულიერ მოცემულობას, გარემოს, სად გაიზარდა, როგორ გაიზარდა, რა სჭამდა, რა სვამდა, რამდენს ვარჯიშობდა, სულიერად რამდენად გრადი და ძლიერი იყო, იქ სადაც ეს გადახტა, რა მინდი იყო, პირობითად ამ მთელი რიგი ინდიკატორებით ცდილობენ დაარკვიონ ის თუ რითი მოახერხეს ამ ადამიანებმა ამ წარმატების მიღწევა და მე იმის მიხედვით არკვევენ რა ფაქტორმა იმოქმედა? მაგალითად, კვების ფაქტორმა უფრო მეტად იმოქმედა აი ამ წარმატებულ შედეგზე, მაგალითად, სიმაღლემ იმოქმედა იმ აა რა თქმა გარემომ სადაც ეს დაიბადა და გაიზარდა თქვათ თუ სწავლამ თუ ვარჯიშმა თეორია თქვენ გაძლევთ ინფორმაციას როგორ შეიძლება მიაღწიოთ სასურველ შედეგს რა ფაქტორები ახდენენ ამაზე გავლენას ანუ ეს არის ანალიტიკა იმისა, როგორ აღწევენ ადამიანები უფრო უკეთეს შედეგს. აი რატო გჭირდება ჩვენ ცოდნა, რომ მივხვდეთ მე რასაც ვაკეთებ, ეს შედეგი ჩემი მიღწეულია, მე მოვიგონე ეს ხერხი. მე მაგალითად ახლა დახევრადიო მორიდგეთ ყვით. მ რამდენიმე წლის წინ აგარ აგზევარ და უცებდა ამერიკის მეგობრებმა უნდა დაგადგეო, დაგადგეთო. ხო დავდექი და ვუყურებ ახლა როგორც ტიპური კავკასიელი, მეგობრები ჩამოსვლათ თავისთავად გულისხმობს იმას რომ ვიდეო მაცივართან ვაღებ რა მაქვს ახლა რითი უნდა გავიმასპინძლო და ასე შემდეგ. გავიხედე რაღაცა ყელის პატარა ნაგლეჯი გდია იქ რაღაცა პილმენი ერთი 10 თუ 12 წალი ანუ ახლა 4 კაც ეგ რაღაცა 20 წალი პილმენი არ დაანაყრებს ხომ? რაღაცა არაჟანია ნაგლეჯი გდია ასე შემდეგ ასე შემდეგ და უცებ მოიფიქრე რომ ხო გამეკეთებინა მეთქი წნიანი ნეტა თუ არსებობს მეთქი ასეთი რამე. აა მოხარშეს პილმენი ეგრეთ წოდებულ რაღაცა იმის ქათმის კუბიკის ბულიონში ჩიგნი ჩავასხია ეს араჟანი ერთად ამოხარშე რაღაცა სტაფილ გამოკეთე რაღაცეები და გავსინჯი არის უგემრელეს მოკლედ მეგონა რომ ეს მე მოვიფიქრე და რაღაცა ესე თვითმაყოფილები სავსე რომ აი მე მოვიგონე პილმენის წნიანი დავხდი მეგობრებს შვენივრად მივირთვით კი ბატონო სასმელს დავუმატეთ მაგრამ მე რე უცებ ჩავიხედე რაღაცა დაინტერესდი და დავეძებნე ინტერნეტში ინფორმაცია ის რაც მეგონა რომ მე მოვიგონე აღმოჩნდა რომ ეს ჩოულებრივ საკმაოდ დააპრობირებული კერძი ყოფილა რომლის თელი რიგი რეცეპტები არსებობს აი ნახეთ უცოდინრობით მიღწეულ შედეგსა და ცოდნის შემთხვევაში როგორ მოвахერხებდი ხო შეიძლება და ეს იდეაც არ მომსულო და ან რომ ცოდნოდა თქვა ის ცირეშ ფოთი ბჭყალებში ასე დავარქვა ჩვენ რომ ვაიმე რა გავაკეთო რა დავახვედრო მეგობრებს ეს არ მქონოდა ანუ ცოდნა გაძლევს საშუალებას რაც კი რამე გაკეთებულა იმ დარგში რაშიც ცოდნას იღებ ის ყველაფერი იცოდე იცოდე როგორ მიაღწიო უკეთეს იცოდეს გეზირისკენ აიღოთ აი ხარ რომ სასეირნო წახვიდეთ მაგალითად აი ლაშქრობაში ხომ შეიძლება იაროთ არის ასეთი ხერხი და იმის მიხედვით გადაწყვიტოთ სადღაც სადღაც სადაც გადაღამდება იქ დადგა ტარავი პირობითაც, სადაც ფეხი წაგიყვანს იქ ისეინო და აქვს ამას თავისი ასე ვთქვათ, სიამოვნება, მაგრამ არის მეორე მიდგომა, როდესაც იცი სად მიდიხარ, არყევ, ალაგებამ პროცესს, როდესაც შენ იცი დრო როგორ გათვალო, რა ტემპითია, როგორ გაჩერდე, როდის რა ადგილას ააშენო, ააწყო სწორად კარავი და ასე შემდეგ. აი ბრმაციარულსა და ცნობიერ სიარულს შორის როგორიცაა განსხვავება აი ასეთია განსხვავება მწოდნე ადამიანსა და არამწოდნეს შორის განარ შეიძლება რომ რაღაც გარკვეული სწავლითი ცოდნის გარეშეც ადამიანებმა გარკვეულ წარმატებას მიაღწიონ რა თქმა უნდა არსებობს და თავისთავად ცოდნა არ არის საკმარისი იმისათვის რომ წარმატებას მიაღწიო ორგანიზაციაში ან საკუთარ ინტერესებში პროფესიულ ინტერესებში სტუდენტები მყოლია 100 ქულით დაუმთავრებია წითელი დიპლომით და აბსოლუტურად არანაირი წარმატება იმის იქით მათ ცხოვრებაში არ ქონია და მყოლია სტუდენტები სამი ოფისიდან ირჩებოდათ და მე ერთ-ერთი საუკეთესოები გამختارან რაღაც საქმეში მაგრამ ჩვენ ხო იმას არ ვუყურებთ შემთხვევით რა გამოგვივა აი როგორც აღარ გითხარით რომ შემთხვევით იარო თქო თვალდახუჭულმა და ისე მოიწყოთ ტური თქო გონიერი ადამიანი ცდილობს რომ გააზრებულად ცნობიერად იაროს იმ გზაზე და რაც შეიძლება მეტი გარანტია მიიღოს. ანუ გააქვს რაღაცა შინაგანი შინაგანი თვისებები განვითარებული, როგორც არის პიროვნული თვისებები, ფასო, ანუ რამდენად შემდგარი ხარ როგორც ადამიანი, როგორც პიროვნება. ეს ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, გარანტია. გააქვს ცოდნა, ესეც ერთ-ერთი გარანტია. გააქვს გარკვეული ნიჭი სხვადასხვა რაღაცის კეთების, ესეც ერთ-ერთი გარანტია და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ რა გვევალდებულება, აა, როდესაც უმაღლესში სწავლობთ, ვამთავრებთ და მიდივართ ამ გზაზე და მერეც ყოველთვის თქვენ წარმოიდგინეთ. ამ შემთხვევაში უშუალოდ ფოკუსირებული რო თქვენს ეტაპზე ვიყოთ. თქვენი ვალდებულება რაც შეიძლება მეტი გარანტია შექმნათ. თქვენთვის რომ წარმატებას მიაღწიოთ, მაგრამ კარგად დავიმახსოვროთ, მხოლოდ ერთი რაღაცის ფლობა ერთი გარანტიის ფლობა არ არის საკმარისი აი როგორც იარაღი ჩაილაგოს გაქვსოთ ხომ ეს რა ქვია შვარცნეგერი რო თამაშობს რა ქვია იმ ფილმს ტერმინატორი ტერმინატორი დიახ რამდენი იარაღი აქვს არა მე ხშირად მომიყოლია ხოლმე სტუდენტებისთვის რა აი ტერმინატორი ეს მოდელი პირობითად არის იდეალური რაღაცა შევიდა და რა თქმა უნდა ამ ამ შინაარსთან აი დაინახა ობიექტი ეგრევე პროგრამულად აღიქვა შეისწავლა თო და დააფიქსირა კვალიფიკაცია მისცა, მე რე შესაბამისი იარაღი ასე ვთქვათ დაიჭირა და დადგა და გამოიყენა და ასე შემდეგ. ხო, აი ესე ტერმინატორები უნდა იყოს თქვენ თქვენ დარგში. რომ იხდეთ, აბა რა ორგანიზაცია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დარგი დღეს მათ შორის, აი იგივე იურისტები, პიარის სპეციალისტები, მარკეტოლოგები, თელი რიგი სპეციალისტებისა. არის არა ცალკე პროფესიები, არამედ რაღაც ორგანიზაციები. თქვენ შეიძლება იყოთ აა რაღაცა სამოქალაქო დავის მიმართულებით აიღოთ შეკვეთა თქვენ შეიძლება აიღოთ რაღაცა სამშემლო კომპანიის იურისტი გახდეთ ან სიცხლის სამართლის იურისტი გახდეთ ან იცვალოთ ეს პერიოდები ან რაღაცა რესტორნის იურისტი იყოთ პირობითად და ასე შემდეგ ანუ თქვენ თუ ვერ გაიგებთ იმ სპეციფიკას რა დარგშიც მუშაობთ მარტო იურიდიული და სამართლებრივი ცოდნა თქვენ ეს საკმარისი არ იქნება ის როგორც პიარ სპეციალისტისთვის მე პიარის მმართველად მუშაობდი წლების განმავლობაში და უამრავ სხვადასხვა სფეროში მოვხდი მედიაში სახელმწიფო სექტორის პიარში პარლამენტში სამინისტროში ტელევიზიაში რადიოში პრესაში კერძო ბიზნესში გადაზიდვებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ესმით და ერთი დარგის სპეციალისტი იყო საჭირო იქ ყველგან ამიტომაც მე თუ ვერ მივხვდებოდი სპეციფიკა სიმყელაფრის რა სადაც ფრიალები რა თქმა უნდა იქნებოდა პრობლემა იმიტომ რომ იმ დარგზე უნდა დავაშენო ჩემი ცოდნა ამიტომაც რაც მეტი გარანტია გაქვს თქვენი საჭიროებების ცოდნა ნიჭი ფასეულობები და ასე შემდეგ ხომ მით უფრო მეტი პერსპექტივა გაქვს თქვენ წარმატებას მიაღწიოთ ჩვენ ხშირად კიდევ უყურებთ ხოლმე მაგალითად შეიძლება იყოს კვალიფიციურიც კარგი მკეთებელიც ასე თქვა მაგრამ პიროვნულად იყოთ შეუმდგარე, მაგრამ და არ ქონდათ პიროვნული თვისებები, საკმარისი აზრის თქვენ შეგიმჩნევიათ ხოლმე, რომ აი ადამიანს რაღაცა გაურკვეველია, რაღაც აი იქ სამართლიანობას არ გააჩნია სამართლიანობის უნარი არ აქვს, იქ რაღაცა ემპათიის უნარი არ აქვს თანამშრომელთან, ვიღაცასთან და ისინი ცუდი მენეჯერები, რაც გინდა კარგი ცოდნა ქონდეთ, ისინი არიან ცუდი მენეჯერები, ცუდი თანამშრომლები, იმიტომ რომ ეს წოდნაც და გამოსtildeებაც და პრაქტიკაც რაღაც მომენტში შეიძლება სრულიად უსარგებლო აღმოჩნდეს. იმიტომ რომ შენი თანამშრომელთან ურთიერთობის საიდუმლო სწორედ ამაში იყოს ჩადებული, შენ როგორ ახერხებ თანამშრომელთან ურთიერთობას. მე მიმუშავია ისე დარგებშიც, სადაც აი ჭუბი უკაცრავად კონფლიქტი თანამშრომლებთან იყო ჩვეულებრივი ამბავი. და აი კონსულირო ვახსენე წეგან, ჩემი განყოფილება, რომელსაც თქვა მართავდი მე, იყო ხოლმე რაღაცა ისეთი ნათელი წერტილები. მე ჩემი ხმა აწეული არავის გაუგია, ყოველთვის მეგობრული გარემო ქონდა და ჩემი თანამშრომლები მართლაც მაქსიმალურად თავს იყავდნენ მუშაობისთვის. და ძალიან ხშირად უკვედათ რატო. ამის გამოსავალი იყო ძალიან მარტივი. ჩემ თანამშრომლებს და მე კონდა აი როგორც არის დღეს მოდაში მრგვალი მაგიდის გარშემო რომ შეხედები ან ადამიანები რომ შეხედავ ხო არა ჩანს ვინ არის იქ თავარი ვინ არის მეორე ხარისხოვანი, ვინ არის მესამე ხარისხოვანი, ის იმ თანაბრები არიან. ხომ რკვალი მაგიდის გარშემო. განსხვავებით სხვა ტიპის მაგიდისგან, სადაც თავი, გვერდი, ახლოს ვინოზის, რა ქვია, თამჯდომარის პირობითად ისინი ჩანს და ეს თელი დიფერენცირება მოყვება, ხომ რკვალი მაგიდის გარშემო ეს არ ჩანს. ასევე არ ჩანდა და ჩვენ ვtildeობდით გვეზრუნა, ჩვენი პასუხისგებლობის ფარგლებში მაქსიმალურად ვეხმარებოდით ერთმანეთს. და ეს ქმნიდა იმ განცდას, რომ თანამშრომლები ძალიან ხშირად იმაზე მეც აკეთებდნენ ორგანიზაციაში, ვიდრე ორგანიზაცია მოითხოვდა, მე მოვითხოვდი მათგან და რაცა შემეძლო მე გამეტარებინა რომ ხო, კაი არაუშავს, ჩემი თანამშრომლები თავს იკლავდნენ იმაზე რომ არა, ამას მივიყვანთ ბოლომდე და გავაკეთეთ ბოლომდე. აი ეს გარემო მათთვის იყო სასიამოვნო და შესაბამისად აი ამ კმაყოფილებით, მორალურად გამხნევებულები, სულიერად გამხნევებულები, რა თქმა უნდა თავისთავად კვალიფიციური სპეციალისტები იყვნენ და მე რომ მქონდა ნდობა მათ გამ, მათ მიმართ, ისინი ხედავდნენ რომ მე რომ ეტყოდი რომ ეტყოდნენ არჩილ აი ეს э, ასე არა რაღაც დარგში ხო ვერ ვერ ყველაფერში შეუძლებელია ხო ადამიანი რკეოდეს მათ შორის იმ საქმეშიც რომელშიც ტრიალებს ეგ ასეთი რამე შეუძლებელია რაც კიდა კვალიფიციური იყო ადამიანი არის რაღაცები რაც არის ბუნებრივი პროცესია და როდესაც მეტყოდნენ რომ აი ეს ასე არა მე აი ჩემი გამოცდილებით გირჩევ ხო აი მომენტი როცა პირდაპირ მიმიღი ან დამიზუსტებია რაღაც ლექცია ჩამიტარებია რომ მე მიმختارიყავი რომ როგორ ჯობდა და მე ვენდობოდი აი ეს ნდობა, მეგობრობა, პოზიტიური კლიმატი ორგანიზაციაში ხომ ქმნიდა თავისთავად იმ გარემოს, რომ თანამშრომლები კი არ დუნდებოდნენ, პირიქით მაქსიმალურად ცდილობდნენ რომ ეფექტურად ემუშავათ. აი ეს გარემო და თან გადაწყვეტილებების თანამონაწილეები იყვნენ. ეს ყველაფერი არის ჩვენი ის უნარები და ის რესურსები, რომლითაც შეიძლება მივიდეთ და მიმუშაოთ ორგანიზაციაში. შეიძლება დაინახოთ რომ თქვენზე არაკვალიფიციური აირჩიოს ვიღაცამ ვიდრე თქვენ ესე იგი თუ იქ მეტნაკლებად ობიექტურად მოხდა შერჩევა ან დაგაცინაუროთ თქვენ ან სხვადან წინაურონ თქვენსაც ხო თუ იქ მეტნაკლებად ობიექტური გარემო არის ანუ არამიკერძოებული გარემო შეიძლება შეამჩნიოთ რომ იქ რაღაცა სხვა ამოსავალი წერტილი აქვს აი ამ გადაწყვეტილების მიღებს და მას აქვს ინტერესი რომ ა თავისთვის სასურველი ადამიანი ვისაც მაგალითად ენდობა და არა შეიძლება ნაკლები იცოდეს მაგრამ უფრო სანდო ადამიანად თვლიდეს და ის დააწინაუროს და მას მეტი ხელი შეუწყოს და ასე შემდეგ. ამიტომ მთელი რიგი ფაქტორებია რაც თქვენ დაგეხმარებათ იმაში როგორ გახდეთ მართველები საკუთარი სამუშაო გარემოსი აი აქედან დავიწყოთ ჩვენ მართველობის უნარები როგორ მართავთ თქვენ რო ერთი ადამიანი ხართ და ორგანიზაციაში როგორ მართავთ თქვენ სამუშაო გარემოს თანამშრომელთან ურთიერთობას, ეგრეთ წოდებულ ხელმძღვანელობასთან, მაღალ მენეჯმენტთან, დაბალ მენეჯმენტთან, სხვებთან ურთიერთობას, საქმესთან, მომხმარებელთან და ასე შემდეგ. მათთან ერთად რამდენად ახერხებთ თქვენ, რომ თქვენი მიზნებიც განახორციელოთ და არა მხოლოდ ასე ვთქვათ, სხების მიზნების შემსრულებლები იყოთ. მომართველობა ამას ქვია. სხვა შემთხვევაში ეს თქო მართლობა კი არ არის, ეს არის აა ა უბრალოდ შემსრულებლობა, რაც კიდე მაღალი რანგის მენეჯერი იყო, შეიძლება იყოს შემსრულებელი და ორგანიზაციაში ასეთებიც უნახა. მეორე მომენტია, რას უნდაკეთებდეთ ქვენამისთვის და ორგანიზაცია რას უნდაკეთებდეს ამისთვის. აი როგორც ხშირად აი სტუდენტობისას სტუდენტები ეთხოვნენ ხოლმე, რომ აი რაღაცა мотиваცია შეუქმნას მხოლოდ ლექტორმა სასწავლო გარემო. აი მე ამას რამდენად მე რა თქმა უნდა ხიანა და რამდენადმე ვეკამათები ხოლმე ამ მიდგომას. იმიტომ რომ ის რომ თქვენ მეტი იცოდეთ, мотиваცია პირველ რიგში თავისთავად იდეისგან უნდა კონდეთ, რატო აბარებთ მაგაში. საერთოდ რა საჭიროა, რომ განათლებას იღებ, რისთვის გჭირდება. თუ ეს ის დარგია, რომელიც გაინტერესებს და არა უბრალოდ ვარაუდი რომ შეიძლება და გაინტერესოთ ან სხვის მიერ შერჩეული დარგი, თქვა ოჯახის წევრის მეგობრის და ასე შემდეგ, ხო? თუ ეს ის არის რაც შეგინდა, თუ შენ იმისკენ მიდიხარ, რაც გაინტერესებს, თუ შენ იმისკენ ილტვი რაც შენ გაინტერესებს, ხო? ეს საკმარისია. პირიქით რაღაც მომენტში ლექტორი როგორც თქვენი მოსამსახურე არა იმიტომ რომ უნივერსიტეტი და სასწავლო სივრცე არის ის გარემო სადაც ყველაზე მთავარი ხარ თქვენ აი როგორც მზის გარშემო ტრიალებს პლანეტები ისე არის სტუდენტი და მის გარშემო ტრიალებს ყველა უნივერსიტეტში სასწავლო დაწესებულებაში ლექტორიც მისი მსახურია, დამსუფთავებელიც მისი მსახურია, რექტორიც, ადმინისტრაციაც, იმიტომ რომ ყველა ჩვენგანის ვალდებულება არის გემსახუროთ თქვენ, ანუ ჩვენ ჩვენი წილი შემოვიტანოთ თქვენი მომავალი წარმატების გზაზე. და შესაბამისად мотиваცია სჭირდება იქ მაგალითად ლექტორსაც, აი რამდენად კარგად ისწავლე, რამდენად საინტერესო იქნება შენი დავალება, ლექტორი გახდა რაღაცა უბრალოდ ავტომატი, რომელიც მისთვის ნაცნობ ინფორმაციას ყრის ლექციაზე თუ ის თქვენთან ერთად მუშაობს, როგორ ურთიერთობთ, როგორი გარემო გაქვთ და ასე შემდეგ. სამუშაო გარემოც ასეთია ხშირ შემთხვევაში. აქ არის მნიშვნელოვანი როგორც ის თუ თქვენ რას შეუქმნით мотиваციას და რა თქმა უნდა ორგანიზაციაც უნდა იყოს დაინტერესებული იმით რომ მაქსიმალურად დააინტერესოს ამ ორგანიზაციის თითოეული თქვენგანი რომ ისთვის მეტი გაიღოთ, მისთვის მეტი იზრუნოთ, მეტი იმუშაოთ, მეტი გულწრფელობით ემსახუროთ სიამონება მიიღოთ, იმიტომ რომ მე როცა სიამონებას იღებს რაღაციდან და კმაყოფილებასაც დამატებით თქვათ ის იქნება სტატუსი ორგანიზაციაში იმ მოსავალი თანრიგი მისი ასე ვთქვათ რეალიზაცია პატივისცემის დონე და ასე შემდეგ ხო მით უფრო მეტი შეიძლება გაიღოს ასე თქვა თანამშრომელმა ორგანიზაციისათვის და ამ ეს არის რაღაცნაირად ერთი ორმხრივი პროცესი რომ ამ ორმხრივ პროცესში ერთმანეთის მოწინააღმდეგე მხარები კი არ არიან აი ხშირად ეს უცნაური მიდგომა არის ხოლმე თითქოს ორგანიზაცია და თანამშრომლები რაღაცა უნივერსიტეტი თუ ლექტორები და სტუდენტები და ასე შემდეგ, რომ ზოგჯერ ისეთ სურათს წარმოადგენ ხოლმე, თქოს ეს არის დაპირისპირებული მხარეები რაღაცა ვიღაცა ვიღაც წინამდებს. სამდულეში ეს არის ერთი ჯაჭვის სივრცე. ჩვენ ყველა საერთო მიზანი მაქვს ორგანიზაციაში საიმისოდ, რომ ერთი წარმატებული ორგანიზაცია შექმნათ. ამ წარმატების აა გადანაწილება შევძლოთ, კიდევ მეტი მიზანი დავისახოთ, კიდევ ვიღოთ ჩვენ თავიდან ჩვენ მეტი შევძლოთ და ამისი მთელი რიგი ხერხები და ფორმები არსებობს დაწყებული ორგანიზაციული კლიმატიდან და გრძელებული ორგანიზაციის სტრუქტურით, კომუნიკაციის ფორმით თანამშრომლებსა და თანამშრომლებს შორის ორგანიზაციის მენეჯმენტსა და თანამშრომლებს შორის და დამატებითი ასე ვთქვათ, სამოტივაციო გარემოებები მაგალითად, როგორ მიხვდნენ აი ვიღაცა ერთს ერთი რაღაცა მეტად მოტივირებულს ხდის, ვიღაცა მეორეს მეორე რაღაცა ხდის უფრო მოტივირებულად. და ეს არის ორგანიზაციისათვის დამახასიათებელი ის ნიშანი, რომ პირველ რიგში, რომ თქვა რამდენიმე სიტყვაში, როგორი უნდა იყოს თანამედროვე ორგანიზაცია, ეს უნდა იყოს თავისუფალი, ეს უნდა იყოს რეალურად ნებაყოფლობით იმას კი არ გეუბნებით, რომ ჩვენ ვინმე გვავალდებულებს ადმე ვიმუშაოთ, მაგრამ ამ დააკვირდით ჩვენ ზოგადი იძულებები ზოგჯერ გიბიძგებენ ხოლმე მაგალითად უმუშევრობა ფული პირდება რაღაცა და ასე შემდეგ. არა, ნებაყოფლობითობა ის როდესაც შე რასაც გინდა აკეთებ, როცა გინდა აკეთებ და ეს ინტენსიურად ემთხება ერთსა და იმავე სამუშაო ადგილს, აი ეს არის თავისუფალი ნების არსებობა. როდესაც გარემო არის საკმარისად ეფექტური საინტერესო საქმე, რა არის საინტერესო საქმე? არასდროს ობიექტურად საინტერესო საქმე. მე მყოლია კოლეგები, რომლებიც ვერიტანდენ საკუთარ სამუშაოს, და მინახავს ადამიანები, რომლებიც რაღაც საოცრად საინტერესოდ ხედავენ საკუთარ პროფესიას, მიუხედავად იმისა, რა პროფესიას ფლობენ. ყავდა ერთხელ მაგალითად ოჯახში მღებავი, აი მალიარს რო ეძახიან და ეს ეპიზოდი, როდესაც რაღაცას მეხსნა, მე საკმაოდ ჩამჩა გონებაში, იმიტომ რომ აი ესე დადა და უყურებდა. აი აქ ჭრილი ასე ეცემა, მზე ასე ეცემა, აი აქ კედელი აი ამ მასალისა, ის ამ ფერზე, ამ განათებაზე შეროფერი გინდა ის ისე არ გამოჩდება ამის ეფექტი ასე. აი რა ადამიანმა რაღაცა პოეზია შექმნა. ერთი შეხედვით ხო ჩანდა რა უნდა ეხლა რა აუსის აღებავი და ეგ არის მალიარობა, არა? არა ადამიანმა მთელი პოეზია შექმნა, იმიტომ რომ იმდენად საინტერესოდ უყურებდა და მე რევადევნები თვალყოს როცა მუშაობდა. როგორ დადგებოდა და შეხედა, აი კმაყოფილებას ეძებდა. გინახავს ალბათ ადამიანებს რომ რა თქმა უნდა სპეციალისტები ამ შემთხვევაში როგორც ხელოსნები რომლებიც მოშორებაზე არიან, რომლებიც ფუჩეჩებაზე არიან, მაგრამ გვინახავს ადამიანები, რომლებიც აი სიამოვნებას იღებენ, ახლა საკუთარი ჟინი აქვს, რომ ის ისეთი გამოვიდეს, რომ თვითონაც სიამოვნონ და ასე შემდეგ, ხომ? აი ეს არის, იმიტომ ობიექტურად საინტერესო სამუშაო ცნება არ არსებობს. ეს არის ინდივიდუალური და არა ზოგადი აა რაღაცა, რომ აი საინტერესოა მაგალითად ექიმობა, ხო, ჩვენ სულ არა ექიმობა საინტერესო ვთქვათ. რაღაცას ფინანსისტობა აინტერესებს მე მაგალითად ფინანსისტობის კონზე არ ვარ და რაღაცა ნომინალურ დონეზე ვიცი რაც ჩემ პროფესიულ ნაწილში მჭირდება იმის მინიმუმი ასე თქვა და ვერასოდეს რო წამოვიდგენდი მაგალითად რატო უნდა გავხდე მე მაგალითად სიტუაციაზე ბუღალტერი რატო შევა გავხდე რატო უნდა წოდო და ეს ის დამხმარე კომპეტენცია რომელიც ყველა სჭირდება დღეს ამის წოდნაც მათ შორის მაგრამ ვიღაცისთვის ეს საინტერესოა. ვიღაცას სპეციალისტად რა მაგარია ლექტორობა. ვიღაცა ფიქრობს, რომ რითია მაგარი, უნდა შეხვიდე იქ რაღაცა სტუდენტებმა ტვინინგი. ბუნ ვიღაცა ნეგატიურად ხედავს ამას. მე მაგალითად პირიქით, აი ახლა აუდიტორიაში როგორ შედივარ ხოლმე ძალიან განვიცდი, იმიტომ რომ აუდიტორიაში შედივარ ენერგიით ვივსები და სტუდენტებთან ახლოს ურთიერთობასაც ხედავ, ლაპარაკობ ვიცინით რაღაცაზე, საქმეს ვაკეთებ, კამათობთ იქ რაღაცა დავალების გარშემო და რაღაცა თელავებს ჩვენ ასე ღადაოდ ბოლოს და ბოლოს მე შეცვენებაზე გავდივართ რაღაცა ასე ვთქვათ კურილგაში ერთად ეწევდი ეგ უკვე მეხუთე ხარცხოვან თემებზე ლაპარაკობთ რაღაცებს აი ეს გარემო მე მაგალითად მკვდარი რომ მივიდე უნივერსიტეტში პირობითად აი მაგალითად ფიზიკურად შეიძლება ვიყო ჯანმრთელობის პრობლემა მქონდეს ხო აი ქრო შევდივარ აუდიტორიაში იქ ვამობხოლმე რომ აი ჩემი წამალი მეთქი რა რომ დავინახავ სტუდენტებს ფიზიკურად კარგად ხდები ამი ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით გეუბნებით მე და არა ზოგადი გაგებით როდესაც შენ შენი საქმე გიყვარს და ეს ის არის რომ მიაგედი შენთვის საინტერესო საქმეს ხო ის გაძლევს ამ სიამონებას როდესაც შენ სიყვარულით უყურებ იმას რაც მოგწონს ამიტომაც ფენი ერთ-ერთი პირველი ამოცანა იმ რაღაცა გარანტიებთან ერთად რომელიც ზედა წეგან გასაუბრებოდით არის ის რომ თქვენ მიაგნოთ იმ საქმეს რომელიც გინდათ რეალურად უნდა გაინტერესდეთ არა ტვენით არამედ შინაგანად გზნობით უნდა გაინტერესდეთ ტვინი შეიძლება ჩათვალოთ რომ დღეს ერთი დარგია პრესტიჟული და მოთხოვნადი ხვალ მეორე აზე ეგ მესამეა ა დღეს რომ ჩააბარეთ ყველაზე პრესტიჟულ სპეციალობაზე 10 წელიწადში შესაძაც სავარაუდო თქვენ წარმატების პირველი ნაბიჯები უნდა გადადგათ ეს 10 წელი მუშაოთ აი ამ წარმატების მისაღწევად და მე ნელ-ნელა დაიწყოთ უკვე საკვანძო წარმატებების მიღწევა აა რომ აი ეს წარმატება სიამოვნება მოგცეთ უნდა გინდოდეთ და არა იმიტომ რომ შენ წარმატებული პროფესია გაქვს ეს შეიძლება სულაც არ იყოს 10 წელიწადში წარმატებული დარგი და საერთოდ სხვა რაღაცა იყოს წარმატებული, ხომ? დარგს არა წარმატებული დარგი არ არსებობს. ყველა დარგი რაც კი არსებობს არის საჭირო. სხვა შემთხვევაში ის არი არსებებს და უბრალოდ რაღაცა უფრო დიდი დოზითაა საჭირო, რაღაცა უფრო მცირე დოზით. კერცს რაკეთებ, შეიძლება მარილი ოდნავ ჩააყაროთ, მაგრამ აი ეს ოდნავ მარილი ხდის მას გემრიელს ან პირიგით მისი ნაკლებობა ან მისი ზედმეტობა უგემურს, ხომ? ამიტომაც გჭირდებათ რომ თქვენ თქვენ საქმეს მიაგნოთ რა არის ის რაც გიყვართ რასაც გააკეთებდით როგორც გასართობს თუ თქვენთვის სამუშაო რასაც თქვენ აკეთებთ მანამდე ახლა ერთ-ერთი ინდიკატორია სასწავლო პროცესი არის ტანჯვის მომტანი ესე იგი ეს მთლად ის არ არის ახლა სასწავლო პროცესი ზოგადად არ არის ფლაციაონებაზე აგებული მაგრამ რაღაც მომენტში კი გეზარება მაგრამ რო გააკეთებ მე ბოდიში ჟარგონზე ერთგვარ кайფს უნდა გზნობდეთ უნდა ქსიამოვნებდეთ რა აი რაღაცა მაგარი პონტია კარგი რაღაცაა რაც გააკეთეთ მოგეწონა, კი გეზარებოდა, მაგრამ აინც მიიღეს სიამონება. თუ კი სამშაო სიამონებას არ განიჭებთ, თუ კი ის რა ქვია, სწავლის პროცესი იმ დარგის კეთვა წარმოიდგინეთ, თქვენ პროფესია არის თქვენი მეორე ოჯახი, იმიტომ რომ სამსახურში ადამიანი ზოგჯერ იმაზე მე დროსაც კატერებს, ვიდრე საკუთარ ოჯახში. და როდესაც ყოველდღე მიდიხარ და უნდა აკეთო რაღაცა და არ გიყვარდეს ის საქმე, რასაც აკეთებ, არ გიყვარდეს ის გარემო სადაც ამას აკეთებ, არ გიყვარდეს ის ადამიანები, ვისთან ერთადაც ამას აკეთებ. თუ ეს არ განიჭებს სიამოვნებას, თუ ეს ის არ არის, შენი არ არის, აი შენი უნდა მიხვდე შინაგანად, რომ ეს ის საქმე არაც მე მინდა. აი იმას მიბაგენი რაც უჭირდება, თუ არა და უნდა გააგრძელო ძებნა. ეს არის გარკვეული გარანტიების კიდევ ერთი ნაწილი, რომელიც თქვენს წარმატებულობას განსაზღვრავს სამომავლოდ და სწორად ორგანიზაციის მართვაში ამ პროცესს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე მაგალითად ორგანიზაციაში ვცდილობ ხოლმე, რომ ამ ყავდეს ადამიანი, სადაც მუშაობ, რომელსაც არ მოსწონს რა ეს საქმე. კი, აი სპეციალისტი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ნუ ისწავლა, იმუშავა და გააკეთა, მაგრამ მინდა რომ აი რაღაცა ის ეს შეუპოვრობა, აი ჟილკას რო ვეძა, ის უნდა კონდეს, რომელიც საქმის სიყვარულის განმოდის. აი მაგალითად ყავს რა ტელევიზიაში რაღაც ხმის წინ შეცვალეს არის ესეთი მოწყობილობა მიქშერი ანუ რომელიც აი თელამ რეჟისურას ტექნიკურად უზრუნველყოფს და რაღაცები იცოდნენ და მე ერთ-ერთი აი ეს რა ქვია ტექნიკოსი ვინც იქ მუშაობს ხოლმე გადაცემის ლაივის დროს რაღაცა მაინტერესებდა აი ჟილკა ქონდა დადგა და მოძებნა რაღაცა იპოვნა გააკეთა რაც არევალდებულებოდა მას მე რაღაცა იყო კიდევ რაღაცა გააკეთა და ასე შემდეგ ხო და აი ეს შეუპოვრობა საქმეში თქვენ გააძლევთ თავარ мотиваციას რომ თქვენ ისწრაფოდეთ იმ საქმის განვითარებისკენ და ორგანიზაცია მაშინ არის სწორად გამართული, როდესაც ასეთი ადამიანები ყავს გარშემო, ასეთ ადამიანებს ამუშავებს, მაგრამ ასეთ ადამიანებს შეენარჩუნება უნდა. აი აქ არის უკვე ორგანიზაციის უნარი, როგორ მოახერხოს ასეთი ადამიანების არამარტო შეკავება და თქვათ ხელიდან არ გაშვება, არამედ როგორ მოახერხოს ადამიანებისათვის მაყოფილების მიღწევა. ეს არის რაღაცა ძალიან ზოგადად, რაც მე მეცადე რომ უბრალოდ ამ საუბარში გარკვეული მუხტი და მომეწოდებინა თქვენთვის რა შეიძლება იყოს თქვა თქვენთვის სასურველი როგორ წარმართო თქვენი თავი მომავალი ორგანიზაციული ურთიერთობებისათვის. ახლა სიამოვნებით მოვისმენ შეკითხვებს და რისიცოდნის და გამოცდილების უნარის გამაჩნია გიპასხებთ აი ამ ყველაფერში, აი რა დაინტერესებთ ორგანიზაციაში მუშაობის კუთხით. თუ გვაქვს შეკითხები ან ისეთი სფეროები რომელიც გაინტერესებს მაგალითად მე სფერო მაინტერესებს რაც შეიძლება სამართლო ანუ იურიდიული კომპანიების მაგალითად მაქვს ინტერესი თვითონ საქმეობა მე იმიტომ რომ ну მე სტუდენტი ვარ ახლა კი მეოთხე კურსებს სწავლობ სამართალზე მაგრამ მაქვს დამთავრებული სტაჟირების სწავლა იურიდიული კომპანიაში Ghetto Project. აჰა. კი ბატონო. და, ну, ეხა, да, მაქვს რეკომენდაცია. დიახ. მაგრამ, აა, რა მინდა ვთქვა, ну, ეხლა სათნებს წავალ, კი, მე ეხლა ვიღებ ინფორმაცია თეორიულად, ხო? აჰა. მაგრამ პრაქტიკა აქ დიდი მნიშვნელოვანი არის. იმიტომ რომ, აა, როცა მე დავამთავრებ, ხო, მაგალითად ეს უნივერსიტეტი, ასე მინდა გავაგრძელოთ ჩემი სამართლის საქმე. იმიტომ ჩემი მომავალი ეს არის ადვოკატურა. აი რითი გიზიდავს ადვოკატობა? აი სად ხედავ ა საკუთარ თავს აი საუკეთესო შემთხვევაში რა იქნებოდა შენი საქმე, ვთქვათ, როგორ როგორი იქნებოდი რამდენიმე წელიწადში, რას რას უნდა აკეთებდე? ну ეს ყველაფერი სწრაფად არ იქნება, დრო მჭირდება რა თქმა უნდა. კი, ბუნებრივია. კი, ну ერთი ნახოთ რა, ერთი ხუთი წელი. კი, კი, არა, სწავლა არის მუდმივად. მე რეიცით როგორ არის პროფესიას მე ვეძახი ხოლმე აი ასეთ მოდელი მომყავს. ქვიში საათი ხო გინახავთ? ესე გამოყვანილი როა, ხო? და აი პროფესიას უძახ ხოლმე რომ არის ქვიში საათები თქვი, ჯერ რაღაცა ის ზოგადი უნარები, რაღაცა ერთი უცეში იყრება და მე იმას აკეთებ იმას იმას იმას რაც გინდა კონკრეტულ დარგში იყოს ძალიან ფართოა ბევრი რამე დამატებითი რაღაცებია საჭირო ხო გითხარით რომ თქვენი პიროვნული წესები, დარგობრივი კომპეტენციები, დამხმარე კომპეტენციები <coughs> მაგალითად შეიძლება კარგი ადვოკატი, მაგრამ ასე ვთქვათ ადვოკატურის э, კომპანიის ხემძვა <coughs> ნელა ბოდიში შეიძლება ვერი ვარგო, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიღების უნარი არ კონდეს, მენეჯერული უნარჩვები არ კონდეს, დამშლებისთან ორგანიზებული მართვის უნარი არ კონდეს და ასე შემდეგ. ნა მთელი რიგი ეს კომპეტენციები მე ერთ ყალიბში აი ქვიში საათის შუაწელი რო არის, სადაც იყრება მე ეს მარცვალი, აი ეს ყალიბდება ბოლოს ერთ კონკრეტულ საქმეში და აი მე თქვენ გონიათ რომ პროფესიული განვითარება მთავრდება არა პირიქით, მე იწება ახალი ეტაპი. მე რა იწება ეტაპი, როდესაც შენ ან აფართოებს სივრცეს, მაგალითად ადვოკატი ხარ, ხო, იმ ადვოკატებს ხომ ამ დარგს ბუნებრივია საკმარის ცოდნით არ ფლობ, მაგრამ არის რამდენიმე მიმართულება, მაგალითად რაღაცა კერძო სამართლის, კერძო ბიზნესის, სახელმწიფოსი, სისხლის სამართლის, ამოქალაქო დავები ესენ ისინ რაღაცა კომპანიის იურისტი, სახელმწიფო და ასე შემდეგ. მე რა იწება ამ ყველაფერში განვითარებას, რომ სხვადასხვა ქვედარგშიც იყო კვალიფიციური და ამ აი ახლა სხვა დარგებს კიდე უფრო მეტი მოქნილობა აქვს თქონმე, რაც შეიძლება მეტი მონათესავე სივრცე კონდეს. მაგალითად, აი ამ რვა ვიღო თქვა პიარის სპეციალისტი, ხო? ის არის საზოგადოებრივი ურთიერთობების მართვის სპეციალისტი, ხო? აი ისიც ჯერ რაღაცა ზოგადი კომპეტენციებიდან ჩადის ერთ დარგამდე, როგორც არის პიარი, მაგრამ მე რეიწება მთელი რიგი გავრცელება. იქიდან წახვალ თქვა image making-ში, მაგალითად, ჩემ მე რამდენიმე ძირითადი მიმართულება რაც ავიღე, PR-ის მიმართულებით, ეს არის ორგანიზაციული ურთიერთობები, პოლიტიკური მენეჯმენტი, ეს არის მედია მენეჯმენტი და განათლების მენეჯმენტი. აი ამ ოთხ დარგში თქვათ ვცდილობ ლავირებას, ანუ ერთი დარგიდან მისი 4 მონათესავე საცეცივით, ასე ვთქვათ, რომელშიც ვოპერირებ, ვთქვათ, ჩემი პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში. ამიტომაც აი ეს მეორე განვითარება მუდმივად გრძელდება. ახლა ის რომ საქართველოსში ნამდვილად ძნელია პირველი ნაბიჯების გადადგმა, ეს ცალსახა. იმ ხრივ არის ძნელი რომ ჩვენ აი მიზეზების გამო რაზეც ნაწილობრივ თავში ვილაპარაკეთ, როგორ მიგიღონ სამსახურში ანუ პრობლემა არის სტაჟირებაც ხშირ შემთხვევაში პირობითა თქვია სტაჟირება, იმიტომ რომ სტაჟოს ადამიანი გადის კეთებაზე ორიენტირებული სწავლის პროცესს. ანუ ის თან სწავლობს ჯერ კიდევ და თან აკეთებს, ამიტომ ქვია სტაჟირების პროცესი. როდესაც მას ტოვებენ მაგალითად ან გამოსაცდელი ვადით, იმიტომ რომ მასში ხედავენ პოტენციალს, უბრალოდ იმ დროისთვის ადამიანში ჯერ კიდევ ვერ ხედავენ, საკმარის წინაპირობას რომ ის პირდაპირ штатში ჩასვან. ხოლო ამ შემთხვევაში იდეაში უნდა შეესთავაზონ ხოლმე გამოსაცდელი ვადა. ან ზოგან ესქვარი ბიუროკრატია არის ამისი, რომ გამოსაცდელი ვადა ყველა ვარიანტში უნდა გაიაროს, თქვა. ა შემდგომ უკვე ხდება მისი რაღაც ან ნახევარ штатზე გადაყვანა, ან საერთიან штатზე გადაყვანა, მეორე უკვე დარგების მიხედვით განვითარება და ასე შემდეგ. კი, ეს ეტაპი ძნელია, მაგრამ საერთო ჯამში ამიტომ ვამბობ, რომ ძალიან ბევრი ფაქტორი მოქმედებს, არა მარტო ის, თქვათ, რამდენად კარგად ისწავლეთ ყველა ის საგანი უმაღლესში. არამედ ამის გარდა როგორია ალღო, მაგალითად, ადვოკატს ეს ალღო განსაკუთრებით შეიძლება, რომ თანამედროვე ადამიანს ზოგადად შეიძლება, რამდენად შემოქმედებითია, რამდენად შეუპოვარია, რამდენად იბრძვის, აი დგას და ელოდება, როდის მოვა კარგი ცხოვრება, რომ თავისთვის ასურული სამსახური იპოვოს, ასე თქვა თუ ის დადის და დიახაც საკუთარ თავს თავაზობს და მაქსიმალურად ცდილობს ყველგან ორგანიზაციაში დაიწყოს. საიდან იწყებს საფეხურებს? ხო შეიძლება თქვა ადვოკატურაში პირველად არ დაიწყო, მაგრამ დაიწყო რომელიღაც კომპანიის, რომელიც შეიძლება იყოს საკმაოდ იშვიათად ჭირდებოდეს იურისტი პირობით და დაავრხთანო არის. მანები რომელსაც ესეთი ინტენსიური და რთული სამუშაო არ აქვს, მაგრამ საწღაციდან დაიწყო და საწღაცა გააგრძელო, ასე ვთქვა. არა, აი ეს პროცესი ამ პროცესს როგორ ვიყევი როგორ ადამიანები როგორ ურთიერთობ როგორ აწონებ თავსხებს იმიჯის როგორ იქმნი გამოცდილებას mhm. ესენი ერთად ჯამში ქმნიან ხოლმე იმიჯს რაც გაძლევთ ჯამში მე რე იმას რომ მოხდეთ ნელ-ნელა იმ სამუშაოზე რაც გინდათ უბრალოდ თავარია ამ ხრივ რომ გავაცნობიეროთ ახლა ჩვენი ქვეყანა რა მოცემულობაშია ჩვენ რომ ცახლა ბევრი ვიჩივლოთ და მართლებიც ვიყოთ ეს შეღავაც არ გვაძლევს იმიტომ რომ კი ბატონო ვიტყვით რომ ხო ბევრი რამე ცუდად არის ბევრი რამე არასწორად მიდის მაგრამ ჩვენ ამ გარემოში ადაპტირება ჩვენ გვიჭირდება ამ ეპოქაში სამუშაოს დაწყება და ამ ეპოქაში მივაგნოთ იმ ადამიანებს სადაც ჩვენაირი ადამიანი შეიძლება სჭირდებოდეთ და ამისათვის ბევრი რამეა საჭირო კიდევ რაღაც იძო ჯერ უფრო მეორე ხარისხოვანი საქმით იწყებ და მე მოგაცრა მე რე გადადიხარ კონკრეტულად იმ საქმეზე რაც კიდე მთავარია აი ეს პროცესი მცირე მარცხმა არ შეგიმციროთ мотиваცია იმიტომ რომ როგორ გითხრათ მარცხის garaშე ვერ მიაღწევ წარმატებას არასოდეს კონდეთ ილუზია ხშირად ახალგაზრდობაში და ახალგაზრდულ ასაკში მეტად კიმნეულად განცდიან ხოლმე ადამიანები მარცხს და თქვენ წარმოიდგინეთ აი ამ ასაკში ახლა რაც ის თქვენ ხართ მარცხის და წარმატების დადებითი ეფექტი თანაბარია ეს შეიძლება ცოტა გასაკვირი იყოს თქვენთვის რა ფიქრობდეთ რომ ყველგან რასაც აკეთებთ ყველგან წარმატება გჭირდება ყველგან ყველაფერი უნდა გამოგდიოდეთ არა ეს რაღაცები არ უნდა გამოგდიოდეთ მით უმეტეს სადღაცა რაღაც შეძლებს უნდა უშვებდეთ თქვენ მუდმივად უნდა აკეთებდეთ საკუთარ თავის მონიტორინგს რომ იხდეთ რა უნდათ მე წლების წინ დახვდებით თქვენ ხელავე ყავი ზუსტად მუშაობი ყოველთვის ისე ვიყავი ამ ძიმე გარემოს გამო რომ ყოველთვის ალბათ ძილ ჩემ ცხოვრება მუშაობ 2 3 4 ადგილას ერთ დროულად, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ არის. და მუშაობდი, რა თქმა უნდა, ბილპოდი უკეთესისკენაც არისო ცოდი სამუშაო, მქონდა კარგი სამსახურები, იმ იმ ფონთან შედარებით რაში ვწრიალებდით ხოლმე. და მაინც ვეძებდი ყოველ სახალ. ძალიან გაგეცინებათ რა შეიძლება გაგეცინოთ, მაგრამ აი მახსოვს 21 თუ 20-ის ვიღავი დაახლოებით. ამის მიუხედავად რაღაც მუშაობს ასე ნორმალური იყო, თქვა, უკეთეს სამსახურს თუ ვერ ვიშოვით იმის მიტოების და უარის თქმის სურვილი არ მქონია, მაგრამ დავდიოდი ერთგვარ ხობად მეკცა გასაუბრებებზე სიარული. ანუ ვაგზავნიდი სივს, ახლა ის ჩემი სივი გასაუბრებამდე ჩემს თქვა გამოცდილებას ყოველთვის მივყავდი. და დავდიოდი და ერთგვარად ასე ვთქვათ, кайფობდი სიტუაციით, რა. აი, სად დამიწუნე, სად რა შეონთავაზე, სად რა გამომივიდა, სად რა არ გამომივიდა, იმიტომ რომ მაგალითად რუკი ხედავდი უსამართლობასაც, ესეც სწოდნას მაძლევდა მაგალითად რა უნდა გავაკეთო საიმისოდ რომ უსამართლო გარემოშიც ჩემი თავი დამიმკვიდრო. იმიტომ რომ სასურველ თანამშრომელს მაინც ყველა იღებს. ისე როგორც აი იყო ეპოქა, როდესაც უმაღლეს შრაბარებდნენ, იყო ტოტალური ჩაწყობები, მაგრამ ძალიან კარგი მონაცემის ახალგაზრდისთვის დამატებით ადგილს ქმნიდნენ, მაგრამ აინც იყვანდნენ ხოლმე სასწავლებლებში. ანუ ეს ყოველთვის იყო ისევე როგორც სამსახურში, თუ რაღაც ძალიან მოხიბლეთ, აუცილებლად მიიღებენ. ასეთ შემთხვევებს ბევრი მქონია. ზოგჯერ ისე წვილმანებზე ახოლმე, ერთხელ მახსოვს ერთ-ერთ გასაუბრებაზე ა მივედი, რა ვხედავ ვიღაცები, რაღაც რამ პროფესორის სახით დადიან, მე კიდე ესე ძალიან ვიზუალურად, ასე ვთქვათ, ჭალებში ხულიგანი ტიპი ყავი ანუ რაღაცა გძელით მიდავდიოდი რაღაცა ის კონდა რაღაც ზურგჩანთა კედი ჯინსი და რომ მიდიოდი ზოგან ორგანიზაციაში საერთოდ სერიოზულად არ აღმოქვამდა ხოლმე მაგრამ ნუ არ ვაქცევდი ყურადღებას იმიტომ რომ ეს თავისუფლება მჭირდებოდა ერთგან არ მივახწევდი ამას ამ გარე ვიზუალური ეფექტის გამო რაღაცა არ აღმოქვამდა სერიოზულად მეორეგან აღმოქვამდნენ და ასე შემდეგ ერთ-ერთ ორგანიზაციაში რომ მივედი აი გვზივარ, ნუ ვიღაცა იმ რაღაცა დღეს რო არის რაღაცა ვოლტის ანიმის რა ქვია კურიერის ვიზუალით რო ძიხარ, ანუ ტიპს რომელსაც პრაქტიკული სამოსჭირდება რომ იმდეს დარბიან და მუშაობენ და აი ამ ფორმით ძივარ და ვიღაცები რაღაცა ძალიან სერიოზული რაღაცა სათვალეები ან პროფესორის სახეები, შლიაპები. გასაუბრება, მინდის ჩემი ჯერიც მოვიდა. იქ მოკლედ ქონდათ აკვარიუმი მისაღებ ოთახში, ძალიან დიდი აკვარიუმი, მე აკვარიუმისტიკა მიზიდავს. აა წლებია და რო შევედი გასაუბრებაზე გაგეცინებათ დავიწყე პირველ რიგში რომ მივესალმე გამარჯობათ არჩილი ვარ მეთქი დაუწყე ლაპარაკი აკვარიუმზე ანუ ვუთხარი რაღაცები პლასმასის სცენარები ედო და ძალიან ძვირფას თევზები ყავდა და პირველი ტექსტი იყო გამსაუბრებელთან ასე ვთქვათ იმ კომპანიის ხელმძღვანელთან რომ მეთქი აი ეს თევზები როა მეთქი და რაღაცა იქ ერთი არ მომეწონა მგონი ცოტა ის არის მეთქი რაღაცა ბურჩია ესეთ ხსნარი იყიდება ის ჩაასხით მეთქი და რაღაცა პლასმასწერები ამოიღეთ მეთქი და წამცენალები იყიდეთ აუცილებლად თუ არ და მიმაქვს მეთქი და ისე რომ სადავჩე მეთქი და გამოგიგზავნით რა პრობლემაა მეთქი და რაღაცა და გავაგზელეთ საუბარი მოკლედ ახლა თუ კი ორგანიზაციაში აყვარი მდგას ესე იგი ხელმძღვანელს აინტერესებს ხო ისიც ჩაერთო ამ საუბარში ჩვენი გასაუბრება იყო 25 წუთი ლაპარაკობდით აკვარიუმზე და აკვარიუმის თევზებზე. აა ნუ ბოლოს უცებ მოტვინე რომ ეს ხა რაღაც გასაუბრება ხונה დაიწყოს. ხო და რომ დავიმშვიდო ეს რა ქვია მეთქი ხა გადავა და კარგია დიდი მადლობაო კარგა ძანდებოდეთო და მეთქი რა წავალ ანუ ყოლა ვიყავი მეთქი ფულში გავაკეთე და ხვალიო გელოდებითო რომ დავილაპარაკოთ უკვე კონკრეტულ პირობებზეო რა პირობები დაიწყებთ მუშაობას როგორც თქვენთან არ ულაპარაკია იმ საქმეზე ისე ჩემთან არ ულაპარაკია შეხედეთ იყო რაღაც ამოსავალი წერტილი რის გამო ის ის მისთვის მიმზიდველი გავხდი მე ა მენ ინ ბლეკი ხო გაქვთ ნანახი იმაზე რომ უილ სმიტი რო თამაშობს და ტომი ლი ჯონს გახსოვთ ოცხო პლანეტელებზე როა ფილმი რომელი რომელი ფილმი მენ ინ ბლეკ უილ სმიტი და ტომი ლი ჯონს თამაშობს აი ეს კაცები შავებში დიახ დიახ ხო იქ გახსოვთ ერთი ეტაპი რა ყველა ძა პროფესორს აქვს როგორ ეს ერთადერთი რომ მოიფიქრებს ხალხს რომ ხელში უჭერს პასტა და ფურცელი და ეს უილ სმიტის პერსონაჟი ერთადერთი მოიფიქრებს რომ მაგიდა რომ ძიცას მოიწვის <laughs> გიდგნენ და აკვირდებოდნენ რას წერდნენ იმას კი არ უყურებდნენ ფურცელზე ანუ ეს რამდენად ავსებდნენ არამედ როგორ იქცეოდნენ იმ გარემოში ეს აინტერესებდათ ამიტომ ჩვენ არ ვიცით ხშირად რითი შეგვიძლია მომხიბლოთ პოტენციური დამსაქმებელი რითი შეიძლება დავაინტერესოთ აი რაღაცა ასეთი ასეთი უცნაური შემთხვევები მქონი არაერთი წარუმატებელი შემთხვევებიც მქონი არაერთი მე და შესაბამისად მე ვიღებდი წოდნას მაგალითად ერთხელ მახსოვს ძალიან მაგარი სამუშაო იყო, მოკლედ ბრიტანეთის სახელმწიფო რაღაც პროგრამას აფინანსებდა საქართველოში. აა ეს არის 2007 წელი დაახლოებით და ამას რო აფინანსებდა, იყო 2007 წლისთვის იყო 600 ფუნტი ანაზღაურება. ეს იყო მაშინ დაახლოებით 2500 ლარამდე, 2700-2500 ლარი. აი საერთოდ არ მქონია ამბიციაც კი რომ იმ სამუშაოზე მოხვდებოდი. და მ მარა წარმოთქი რა შეიძლება რაღაც აი ხო შეიძლება გაიseirnot მაგალითად ზოოპარკში. ესე. აი ესე გავისეირნებ. აი ესე მუზეუმში როგორც გაისეირნებ ან ზოოპარკში რა ვიცი მე სადღაც галереяში ნახატების ანახად ან გასართობად რა. აა მივედი პირველ ხუთი ეტაპი იყო. მივედი ერთ ეტაპზე, რაღაცა ხო, კაი, დამიბარეს მეორეზე, მესამეზე მე მქონდა ინგლისური სისტემ მქონდა მე და ინგლისურში რატომღაც მაინც რაღაცა გავძვერი რა, იმაში რა ქვია, დადებითი ზღარი გავიარე. და მე მივედი, ანუ ამასობაში ხო ბა დაი გავერთე რა, იმიტომაც უარს არავდი მივედი, დარწმუნებული ვიყავი, რომ მე იმ სამუშაოს ვერ მივიღებდი. მაგრამ ვერთობოდი. შემდეგ მივედი და აა ეს რა ქვია ბოლო გამოცდა იყო რაღაცა ბიზნეს მოდელირება მაშინ ეს ახალი შემოსული იყო იმ პერიოდისთვის აა და რომ დავდექი ტიპები არიან რაღაც აი შეიძლება რაღაც ამოცანებია მოკლედ გასაკეთებელი და აი შეიძლება ცოტა მოგიანებით გაგიზიარებთ შემას ვიღაცამ ზეგმოვალ ვიღაცამ მაზეგმოვალ რა ვიცი და კი ბატონო კი ბატონო და მე მაქ ეგრეთ წოდებული შესვენება სამსახურში რა და ამიტომ ჩქარობ უნდა გავიქცე ჩქარა და მე დაბრუნდა უნდა სამსახურში და როგორც კი ამოცანა ავიღე იმ პრინციპით რომ მე მაინც ხლა გასართობად ვიყავი მეთქი იქი ჩაგაბარი ყველას გაუკვირდა რომ როგორო ხალხიო მეორე მესამე დღეს ითხოვს მოსვლასო და თქვენო ახლავეო და მე ვთქვი რა რა პრობლემაა მეთქი აი სუციციულ ხარხარით ჩავატარე ეს პროცესი და მე რე თქვენ წარმოიდგინეთ მე მიიღეთ ამ სამუშაოზე მე ექსტრიანი პროგრამა იყო და ექსტრი თვე მუშავე აქ ამიტომაც აი იმათ მოეწონათ მე ვფიქრობ განა იმიტომ რომ მე იქ ვიყავი ყველაზე კვალიფიციური არ იყო ასე. ან ამიტომ რომ მე ვიყავი ყველაზე გამოცდილი, რასაც თიკი ტიპები იყვნენ, ჩემი გამოცდილება და ბექგრაუნდი ვერ შეედრებოდა მათ ბექგრაუნდს. არაფერი, მოეწონათ ვიღაცა ლაღი ტიპი მოვიდა кайფში, რაღაც გადაობაში, მაიმუნობაში, საკმაოდ რაღაცა ყოჩაღი, საინტერესო, რაღაცა უნარები აქვს, მაგრამ უბრალოდ ამ უნარების ხვები არის, მაგრამ ეს სინთეზი მოეწონათ ჩემში. არის ერთი ძალიან კარგი წიგნი, თუ არა გაქვს საკითხული აუცილებლა წაიკითხეთ, აი იქ იყო მე ამაზე საუბარი არის იქ, ეს არის ჩესტერფილდის წერილები ვაჟიშვილს. აი სტუდენტურ და უფრო ადრეულ ასაკში იყო ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი წიგნი. და ზუსტად მას ქონდა ამაზე საუბარი, რომ თქვენ უნდა შექმნათ მოთხოვნილება თქვენ თავზე, ორგანიზაციაში თქვენზე უკეთებზე კი არა, თქვენ თავზე, იმიტომ რომ თქვენზე უკეთესი ყოველთვის არსებობს. ყოველთვის არსებობს თქვენზე უკეთესი წოდნის, თქვენზე უკეთესი გამოცდილების და ასე შემდეგ. ანუ ცალკეულ შესაძაფასებელ კრიტერიუმებში თქვენზე მეტი რო არიან ისეთები ყოველთვის არსებობენ, მაგრამ თელი პრინციპიც ეგაა, რომ თქვენ შექმნათ მოთხოვნათ თქვენნაირზე და აიყვანონ არა ისინი, არამედ თქვენნაირი. აი ამის მიღწევა არის რთული, მაგრამ ნამდვილად არის შესაძლებელი ამ ეპოქაშიც კი. კიდევ რამე შეკითხვა ხომ არ გექნებათ? არა. კარგი, დანარჩენ э, ახალგაზრდებს რაიმე შეკითხვა ხომ არ ექნებათ? რაიმე კიდევ ხომ არ შემიძლია გაგიზიაროთ? თუ თქვენთვის э, დღევანდელი საუბარი იყო საინტერესო მხოლოდ მოხარული ვიქნები და შემდგომ ძალიან საინტერესო იყო თქვენი დღევანდელი ლექცია. ძალიან საინტერესო იყო, ნამდვილად, ძალიან დიდი მადლობა. ალბათ ყველაზე აქტუალური თემები განვიხილეთ ფოთში. რაც ყველას აინტერესებს. თუ კითხები აღარ აქვს ჩვენს მეგობრებს, მე მგონი შეგვიძლია რომ დავემშვიდობოთ ბატონ არჩილს, მადლობა უთხრათ. ძალიან საუბრისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და მიხარია თუ თქვენა ეს საღამო დღევანდელი არ ჩათვალეთ რომ ყველა დაკარგეთ დრო და თუ რამეში გამოგადგებათ ჩემი გამოცდილება ძალიან მოხარული ვიქნები წარმატებებს გისურვებ თითოეულ თქვენგანს საქართველოს პატარა არის შესაძლოა გადავიკეთოთ არაერთხელ სხვადასხვა სივრცეში და აუცილებლად ვიქნები მოხარული ყოველთვის რომ წარმატებულები იყოთ ისურვებ წარმატებებს და რაშიც შემეძლება ყოველთვის მოხარული ვიქნები გემსახუროთ. კარგად ძალიან ძალიან დიდი მადლობა თქვენ წარმატებებს. მადლობა დიდი. და წარმატებები გისურვებთ. ასევე